la radio, il primo mezzo di comunicazione ad entrare nelle case. Mio padre prendeva le multe perché aveva messo su una radiogalena. Per farla si compravano i pezzi a Bologna in un negozio di via Indipendenza e poi si montavano a casa. Bisognava mettere un ago in un pochettino di materiale che si chiamava galeno e poi si cercava il punto giusto per sentire la radio. Dalla finestra si faceva scendere un filo di rame. I carabinieri se ne accorgevano per questo. C'era un solo canale e per ascoltare la musica ci volevano le cuffie. Quando è arrivato il telefono? noi è arrivato negli anni 60. Quindi negli anni 60 avevate già il telefono in casa? andava in paese per lavorare. Ah sì? Non veniva in casa. E se andava in paese dove? C'era andava alla posta, si andava in farmacia. E prima dell'arrivo del telefono, come facevate a comunicare? Eh, Poi finalmente è arrivata la tv. È bianco e nero, 52, 54. Andavano tutti i in paracca vedendo televisione. A vedere cosa? Eh, allora andavano sì, festival di Sanremo, c'erano i Napessi, ah. poi c'erano i Tintini, non mi ricordo. noi prendessimo sempre alle 16 già buio e noi andavamo a casa dopo, dopo il tempo e l'amore di feio perché era già buio, eravamo in giro